негдыкче кичәл. Шины гүмүт. Эны. Эны. Ширә. Ширә. Тере. Тере. санду Сандыл. Дектер. Дектер. Саасын. Саасын. Үзік. Үзік. Харында. Харында. Номты. Номты. Уютн. Уютн. Ноха. Ноха. Гөрәсен. Гөрәсен. Дефтер. Дефтер. Киелік. киілік хуфтсын хуфтсын сегдік сегдік бильцик бильцик сийке Сик. Э. Э. Бише. Бише. Бичачи. Бичачи. Тосхачи. тосхачи эмчи эмчи девил девил Бюшмют. бүшмүт қосын Осын. Сургульчи. Сургульчи. Махла. Махла. Альчур. Альчур. Зархче. Зархче. Кен. Кен. Зураче. Зураче. Юн. Юн. Тамирчи. Тәмірші. Тула. Тула Көвін көін Бақшы Бақшы Күйкін Күйкін Евре нерит Лиджи булгун немгір. Ені шире, Ені дектер Ені үзік Ені номте Ені ноха эне дефтер эне хуфсун эне белцик тери сандыл тери цаасын Тере қарында, Тере оютун Тере гөрасын Тере килик теи цегдік тері сикі Ені ширәй? Э, е, ені ширә. Тері бичәчі? Е, э, тері бичәчі. Ені девілі? Э, е, ені девіл тэр Е, Е, қосын. гусна. сандыл сандалы биші, ені сандыл биші, ені шире. Тері тосхачи? Биші, тері тосхачи биші, тері емчі. Ені бүшмүді? Биші, ені бүшмүд биші, ені девіл. Тері номты? Биші. Тері номты биші, тері оюутын. Ені сұрғулчи, оюутынны? Ені сұрғулчи. Тері зарықчи, алемчи? Тері емчі. Ені мақлай, альчури? Ені мақла биші, Ені альчур. Тері үзігі, езгічі харындай тері харындап иши тері үзік Ені кемби ені зураачы тері кембі? тері тәмірчі. Ені юмбы Ені ноха тері юмбы тері туула ен көң кембі? ен көң бақшы. тер күйікін кембі? тер күйүкүн сургуулчу